білесіңдер балдарым мен сіздерге атам айтқан герезді айтып берейін тегі қытайға қашып бара жатқанда бір сандық алтын қатып кетішіпті сонда бізді эмнеге чогулттуңуз тиякта реально толтура алтын бар болсочу э койгулачы каякта жомокто айтпай мен ошого ишенип атасыңарбы караган қараған сөздөрү үчүн кайсы қайсы сол бурана бармак эле машинаны таңдап айт дегіле болды ше қоя тұр чай жако ошол афиризбек менен кантип жашап жүрөсүң алтынды уккандан бери баарыбыз башыбызды жоготуп койдук окшойт сиз акжолсуз э мен ичинен жыланча болгон эмне кылыш керек чыгарыш керек туусун а туура соруш мені қарап отырсыңдар ә? емне аңыраясың міне концерт көрген шықтың ғой е ақылын ақырын арқайқырасың бәрінің қызым мұқта отыр а сенің де қызың мұқта отыр жоқ концерт көрген шықтым а көр қошунаңды қарап сен қақтасың сен қақтасың мына маған келсең енді сен менің үйіме келсең ол сенсің бе о ей не қылып отырсыңдар